Protisa es una empresa dedicada al reciclaje del papel. Nosotros, a partir de papel reciclado, que se recoge en las imprentas, en las litografías, en, oficinas, en despachos, pues nosotros usamos el papel y lo convertimos en papel higiénico reciclado y rollos de cocina. Aparte también lo manipulamos, lo convertimos en rollos y lo empaquetamos. También eh, hacemos este tipo de papel para lo que es eh, la gama de hostelería, que serían los rollos industriales. La B ha desarrollado, ha implantado eh, el sistema de gestión de la ISO 9000, la ISO 14000 y la 166.000 de más EMASI. Y también estamos en proceso de terminación del certificado EMAS. Lo recomendaría porque los, sistemas de, ISO y las implantaciones son muy complicadas y Plan B las ha hecho muy sencillas, las ha integrado muy, de una manera muy ágil y muy rápida en, nuestra empresa y la verdad es que ahora no es una tarea ardua, es un, proceso en el que nosotros convivimos con él, con las actividades de la empresa y la verdad es que eh, la sencillez y la rapidez de la implantación pues la verdad es que ha sido lo que nosotros, por lo que nosotros recomendaríamos a Plan B.